انتوا دلوقتي بتسمعوا بابا ظهر عصابة هتحور كده هتغبى إذا مني اسمع مني كل الخير هتشوفه مني بحط على أعدائي في المجال لوحدي الحالي لسه انتوا في ابتدائي وانا عدت ووصلت فضائي والظهر بتتكلموا وش عادي بتتبسموا ابعدوا عني ومش هاممني واللي يقابلني ما كانوا هدفنوا انا معروف لسه ملك حتتي على الستيج عارف لعبتي كده عالكوكب في دايرتي ليا مكان واسأل عنيتي في المجال احكمكم نملة اما انا في المفيهاش مقارنة ملك بجد واخد الجايزة اسكت بلد اديك منشيت عالمريخ سجل يا تاريخ فوق من بدري ضارب شماريخ عامل بوابة على دبابة لو مش حبيبنا احسن ما تجيش وانا قلت انا من فترة ده انا الملك يا دكاترة ده انا بلعب لعب هجومي ده انا عالساحة وقعت بطرة من الاول تاني انا بابا في ظهر عصابه هتحور كده بغبا زميلني اسمع مني كل الخير هتشوفه مني بحط على اعدائي في المجال لوحدي الحالي لسه انتوا في ابتدائي وانا عدت ووصلت فضائي وفي ظهري بتتكلموا وش عادي بتتبسموا ابعدوا عني ومش هممني واللي يهمني على وضعنا طول عمرنا عايشين بقى بإخلاص اسمع مني الجديد حاسب ده عليك جديد هتدخل جولة صادي هتكون خسرانة أكيد وبحب الناس ماشيين دايما واخدني اجادة للقمة احنا واصلين عايشين بكل سعادة الغاليين باع التحية وفي عيد ميلادي عامل أغنية حبنا ليكم اجمل هديه كده فل ومية مية كده فل ومية مية